a tothom. Eh, Alessio! Deia, gràcies per venir, gràcies per venir a, a tothom. Eh, us explico una mica com ho farem. Eh, jo, eh, com a representant de la PA de Sabadell, ara eh, llegiré una mica el, el comunicat i us explicaré eh, bueno, per, què estem, per què estem aquí. El Berni, com a representant de, de la Comissió d'Obra Social de, de PAS Catalanes, eh, farà també una explicació sobre com s'emmarca això dins de la, dins de la campanya d'obra social en general i, i la Pili, que és l'advocada, la, eh, respondrà, si és necessari, les eh, qüestions que tinguin a veure amb dubtes tècnics jurídics sobre, sobre el que explicarem ara. Vale? Doncs, eh, bueno, abans de començar, el que sí que ens agradaria fer, tant des de la PA de Sabadell com des de la PA en general, és eh, denunciar eh, l'actuació criminal Eh, del dia d'ahir dels Mossos d'Esquadra i de la Conselleria d'Interior i de l'Ajuntament de Barcelona que van tenir el barri de Sants sitiat durant tota la tarda i la nit eh, per, eh, en el marc del desallotjament del Centre Social Autogestionat de Can Vies un, un espai eh, alliberat que durant eh, 17 anys ha dinamitzat tot un barri a nivell social, cultural i polític on s'han format generacions d'activistes i que nosaltres entenem com a propi i que, per tant, eh, eh entenem que quan, eh, quan es desallotja Canvies és com si desallotjessin en, en, en certa mesura a la, a la Pa de Sabell. Volíem, volíem denunciar també eh, l'atac la, per part de la, de la Brigada Mòbil, de la Brimo, a mitjans eh, independents com eh, la Directa i, i en aquest sentit eh, fem, nostres, eh, fem nostra la campanya eh, Canvies no es toca, la Directa no es trenca perquè poden desallotjar, desallotjar persones però, però mai podran desallotjar els somnis i en aquest sentit eh, doncs, eh, nosaltres ens hi sumem plenament. Dit això, anem ara ja amb el que sí és pròpiament la, la campanya que iniciem nosaltres. Eh, des de la plataforma d'afectades per la hipoteca i la crisi de Sabadell i la Comissió d'Obra Social de la PA volem alertar de les últimes notícies que hem rebut els darrers dies en relació al darrer bloc que van alliberar a la ciutat el 13 d'abril de 2013, on actualment hi viuen 146 persones. El fiscal i la jutgessa han pres unilateralment la decisió de desallotjar de forma cautelar i immediata el bloc de 40 pisos alliberat per la PAC de Sabadell, sense opció a recórrer i sense que ho hagi demanat la Sareb, propietària de l'edifici. Aquesta decisió ja ha estat traslladada als Mossos d'Esquadra, que poden executar-la en qualsevol moment fent perillar el domicili de, repetim, 146 persones. La resolució de la magistrada del jutjat d'instrucció 4 de Sabadell, Immaculada Vaques, que acorda aquest desallotjament cautelar, és a dir, previ a la celebració del judici, no realitza cap valoració de les circumstàncies que li han fet prendre aquesta decisió i es contradiu totalment amb la que ella mateixa va emetre fa un any, quan la propietària de l'edifici, la Sareb, va demanar el desallotjament. En aquella ocasió va optar per no desallotjar, apel·lant a la funció social com a límit de la propietat privada i expressant que era prioritari garantir les necessitats habitacionals de les famílies, de les, de les famílies a la de la Sareb, que és qui mantindria l'edifici en desús. Després d'això, la Sareb no ha tornat a fer cap més pas i el desallotjament va quedar aturat fins que es decidís, en tot cas, després del judici. És per això que ens resulta del tot incomprensible i incoherent aquest canvi de criteri de la mateixa magistrada, sense cap circumstància que hagi variat des de la seva primera decisió i, sobretot, sense cap argumentació i sense deixar opció a recurs. Per altra banda, el fiscal, el senyor Ignacio Vinzano, demana també que cada persona acusada en el procés pagui una multa de 2.250 euros o la substitució d'aquesta multa per 3 mesos de presó en cas de no abonar l'import, algo que és previsible per la majoria d'aquestes famílies donat que no tenen cap ingrés. Per tant, a més a més del desallotjament, hi hauria el risc que aquestes persones entressin a la presó. Ens enfrontem a un macrodesallotjament de 40 pisos, on viuen 88 persones adultes, 6 embarassades i 58 menors. Totes elles són famílies que ja han patit un o més desnonaments i que han trobat a la PAC l'única sortida per fer factible l'accés a l'habitatge. La situació és paradoxal, ja que aquestes famílies poden patir de nou un desallotjament per petició i acord de l'administració judicial, després de no haver rebut cap ajuda per part de l'administració per garantir el dret a l'habitatge. El mateix Ajuntament de Sabadell ha fet públic en repetides ocasions, a petició nostra, que no té recursos per garantir aquest dret bàsic a la població que ho necessita. Un cop més, eh, els poders judicials han llançat un atac directe contra drets fonamentals de les persones, prenent una decisió que pot tenir conseqüències molt greus per desenes de famílies que es veurien desnonades novament i empeses a viure al carrer. Entenem, doncs, que és una qüestió d'urgència, de respecte dels, pels drets humans per part dels poders públics i de responsabilitat social de les, de les administracions, protegir aquestes famílies i no permetre que pateixin ni un desnonament més. I aquesta situació és conseqüència directa de com els governs organitzen el sistema on el servei d'una economia condicionada pel mercat financer i no es responsabilitzen de garantir les necessitats més bàsiques de les persones, fent-les responsables de problemes macroeconòmics que no han causat. Davant d'aquesta realitat, exigim que aquest desallotjament no sigui executat i que els poders públics garanteixin la protecció de les famílies que corren el risc de quedar-se al carrer. En cas contrari, ens veurem obligats a anar a instàncies superiors com el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeu de Drets Humans. En el marc d'aquesta situació i d'aquest context, iniciem una campanya d'adhesions per a totes les organitzacions, col·lectius i entitats que vulguin sumar-s'hi. La nostra lluita diària ens ha demostrat que només de forma col·lectiva i organitzada podem fer front als constants atacs que patim del poder judicial, la classe política i els cossos de seguretat. I així ho seguirem fent aquesta vegada. Ah, en aquest sentit, eh, aquesta campanya d'adhesions eh, es pot seguir a la, a la web que hem habilitat eh, aquest efecte, eh, que és eh, eh aturem desallotjament obra social sbd.wordpress.com i iniciem també una campanya en xarxes eh, amb, el, amb el llançament d'un vídeo que, que podreu veure i eh, a partir d'aquí eh, qualsevol eh, informació extra que haguem de donar en aquest sentit la, la, la farem pública eh, a través de la, de la nostra web i en els actes que puguem convocar. Bé, bon dia a totes. Eh, com ja sabeu, el, el Sabadell eh, és un dels 15 blocs que estan dintre de la campanya de l'obra social de la PA. <clears throat> Eh, la campanya obra social de la PA eh, consisteix en recuperar habitatges en propietat de bancs que estan eh, a l'ús de l'especulació i donar la seva funció social, que no és més que realitzar les famílies. Eh, en aquest cas, la PA Sabadell intentant negociar amb el Sareb eh, el lloguer social d'aquests 40 pisos i el Sareb ja sabeu que no vol negociar, sinó que es dedica només a denunciar. Eh, llavors, eh, fer públic això, que el Sareb no ha volgut mai negociar amb nosaltres, eh, de la quinzena de blocs que tenim ocupats, <clears throat> una bona part són del Sareb, seguirem atents eh, als moviments del Sareb, perquè els pisos del Sareb són els nostres pisos, són pisos que han estat escalats en diners públics, per tant, eh, seguirem alerta i desobeint i ocupant els pisos del Sareb perquè compleixen la seva funció social, cap sentència judicial ens farà retrocedir ni agafar por, tenim molt clar que el, el camí de la pau és desobeir perquè tothom pugui tenir un habitatge, un habitatge digne, Eh, actualment la social té reallotjades a més de 1.000 persones, un, terç d'aquestes 1.000 són menors d'edat, eh, són persones invisibles per l'administració, per un sistema capitalista que devora les precàries, i en aquest sentit sabem que aquestes 1.000 persones estarien dormint al carrer, que no ho pensem permetre, que cap companya que estigui lluitant a l'assemblea amb nosaltres anirà al carrer, per tant, <clears throat> la campanya social segueix forta, seguirem desobeint i seguirem atentes a, <clears throat> a qualsevol moviment. Uh, des de la campanya social Poc Més Afegir ens sumem també vam una abraçada forta a les companyes de Canvies i, i a la gent de la directa i ara sí, volem obrir una mica de torn de preguntes, eh, respondrem als mitjans que faci falta. Sí, No, a veure, en principi nosaltres no disposem d'aquesta informació. El desallotjament pot ser eh, en qualsevol moment. L'ordre tècnicament ja està donada i, per tant, eh, per poder ser podria ser qualsevol moment. Evidentment nosaltres el que esperem és que no es produeixi, per això estem engegant aquesta campanya. El que estem intentant és que es retiri eh, aquest escrit eh, per part de, de Fiscalia demanant, demanant aquest desallotjament que entenem que és una, que és una salvatjada. Arrel d'aquesta ordre, sabent que pot ser en qualsevol moment, vosaltres preneu alguna mesura preventiva a partir d'ara eh, de protecció del, del bloc o dels habitatges? Eh, nosaltres, de moment, eh, no estem prenent, és a dir, si el, del que es tracta és de parlar de, de fer una resistència activa al bloc, nosaltres en principi eh, no ens hem plantejat eh, aquesta situació perquè no creiem directament ni que sigui un escenari possible. És a dir, nosaltres entenem que és tal, de tal absurd i que s'obriria la ciutat amb una situació d'emergència habitacional tan absolutament impensable que és un escenari que no contemplem. És a dir, nosaltres el que volem és que retiri aquesta ordre i el que volem, com hem demanat sempre, a més a més, és que la Sareb segui a negociar amb nosaltres, ja recordem que és un bloc que és propietat d'una entitat. I, i aquesta ordre d'allotjament és habitual, no és habitual, si es va trobar tant més casos, com si és la primera que es dona aquesta, amb aquestes... Com us va arribar, també, com us ha arribat? Doncs l'ordre de desallotjament eh, la primera vegada va arribar fa un any, que va demanar, la va demanar la Sareb. Eh, en aquell moment la jutgessa va entendre que s'havia de donar trasllat de la, de la petició, així ho va fer, nosaltres vam fer el nostre escrit d'oposició al desallotjament i llavors la jutgessa va emetre una resolució que en, en el seu moment van considerar que, doncs, que tenia un caire molt de pedagogia jurídica en el sentit que va, va entendre i va valorar eh, la situació de les famílies, que era prioritària davant del el, el tornar al que el bloc estigués en desús per part del, de la Sareb. Eh, I llavors, després d'aquesta resolució, la Sareb no va presentar cap recurs, Fiscalia sí que estava d'acord amb el desallotjament, el procediment ha continuat eh, normalment fins a fa una setmana que, que ens arribava la petició per anar a judici i ens arribava la petició de Fiscalia de, del desallotjament. Llavors la jutgessa en aquest cas fa un canvi total de, amb el tracte que ens havia fet com a, com a part en el procediment, entén que no ens dona trasllat de la petició, no podem fer cap argument en contra del desallotjament i inclou la petició de desallotjament en l'única resolució de tot el procediment que no es pot interposar un recurs. Llavors blinda d'alguna manera el desallotjament i no ens deixa opció a argumentar ni a dir absolutament res en contra del desallotjament. Llavors el que hem presentat doncs, és un recurs entenent doncs, que aquesta resolució vulnera el nostre dret més bàsic de defensa i, en tot, i si no, subsidiàriament la nulitat d'aquesta resolució. En aquest dibuix o aquest canvi d'actitud, una mica si en altres casos eh, si s'ha donat també aquesta circumstància? És que no, no, no ho entenem ni tampoc ho sabem perquè ella a la seva resolució no argumenta ni diu absolutament res de per què pren aquesta decisió. Únicament diu acordo el desallotjament de les famílies, dono ordre a, a Mossos d'Esquadra per fer-la efectiva. O sigui, és una contradicció total de la resolució que va fer que omplia quatre folis explicant els motius de per què s'havien de quedar les famílies i ara en tres línies sense argumentar res més doncs acorda el desallotjament. No tenim ni idea, el que sí que sabem és la conseqüència d'això i que ella en cap moment ha, ha, assumit la responsabilitat social que comporta aquest acord. Hi ha possibilitats de tirar una doncs a dia d'avui la situació és aquesta, que l'ordre està donada i que, i que hem d'iniciar una campanya fora de jutjats perquè, perquè jutjats doncs, ens han limitat molt la nostra actuació. Us podríeu reproduir una miqueta durant aquest any i escaig que està el, esteu en, el, en el, aquest bloc? si hi ha hagut negociacions amb la Sareb, si hi ha hagut converses, si el diàleg ha sigut nul, una mica com, com ha anat tot plegat en aquest sentit? Eh, nosaltres en tot moment, des del, des del, des del primer minut, eh, hem fet exactament el mateix que hem fet a tots els blocs que, que s'han alliberat en el marc de la campanya de Verd Social, com ha explicat el, el Berri. Nosaltres, eh, una de les nostres reclamacions és el, és el lloguer social, són lloguers calculats en funció dels ingressos de les famílies i no en funció dels preus que dicta un mercat eh, totalment adulterat per l'especulació. Eh, I en aquest sentit eh, hem fet el mateix amb la, amb la Sareb. Nosaltres en tot moment, fins al dia d'avui, eh, hem instat a, a l'entitat a seure a negociar, a entablir converses, a regularitzar la situació de les famílies, regularitzar la situació d'un bloc que, recordo, és un 40% de titularitat pública, eh, i, i aquesta situació es manté fins al dia d'avui. Nosaltres, a dia d'avui, encara estem demanant i instant a la Sarepa que segui a negociar amb nosaltres. Eh, el que passa és que, eh, evidentment, eh, aquesta entitat s'ha tancat en banda, no ha volgut eh, saber res de nosaltres, en cap moment eh, hi ha hagut ni una escletxa per a, per a poder eh, doncs, eh, regularitzar la situació i en aquesta, i en aquesta situació seguim. De Sabadell? Sí, sí. No. Però també una mica la situació en, en l'àmbit més de, del judici, que dieu, no? O sigui, a part de l'ordre que hi ha donada, com està el, el procediment del judici? Clar, eh, també l'ordre que ha pres la jutgessa és previ al, al judici, vull dir, en, podria passar que desallotgessin i que el procediment continués i es realitzés el judici d'aquí un any, però ja amb la gent fora de, de l'edifici. Mhm. és, o sigui, és, és habitual, és possible, però el que no és habitual és eh, acordar amb desallotjament dintre de l'única resolució que no es pot interposar recurs. Sí. Les preguntes, no? Molt bé, contestem. Sanguane! Sanguane!